の危機が迫ったバーチャルダイバーランドからマジカルステーションへの脱出に成功したケントたちだがリュウとそしてデリトロスという強大な敵を前に果たしてケントとグラディオンに勝ち目はあるのだろう明日への希望を胸にケントたちは最後の決着をつけるべくデリトロス城へと向かう 行こうリュートの町デリトロス城へデリトロスに攻撃を挑むええバーチャルダイバーランドが消えてもうこの世界に私たちの安全な場所はないわだからデリトロスを倒してみんなでダイバーランドに帰るんだこのデリトロスゲートが作られたものならあいつを倒せば必ず脱出できるはずだ よっしゃ帰ろうぜデリトロスを倒してダイバーランドへ帰ろう帰ろうでもどうやってデリトロスを倒すんだい、どこにいるかもわからないのにそそれは方法はあるわ コンピュータは今までの戦いを全て記録しているのデリトロスモンスターがやってきたコースもねそのコースを逆にたどればデリトロスのいるデリトロス城の場所がわかるはずよこれが記録データを使って作ったマップデリトロスゲートのマップよこれがデリトロスゲートこのどこかにデリトロス城が穴だらけだねええマップを完成させるには ここにデリトロスがいるのかだから一刻も早くデータを集めてマップを完成させるのよそしてデリトロスの居場所を突き止めたら13体のウェブナイトで総攻撃だ、そういうことなら俺たちに任せてくれケルベリオンオルトリオン隠密行動なら僕たちの得意中の得意だデリトロスに気づかれることなくデリトロスゲートの隅から隅まで調べ上げてみせるうん 頼むよケルベリオンオルトリオン電脳魔球暗黒のネットワークありがとうエンジェあなたのおかげでみんな無事にマジカルステーションへ避難することができた本当にありがとう お礼を言わなければならないのは私の方あなたのおかげで自由を取り戻せたのですデリトロスを倒すのが我らウェブナイトの役目当然のことをしたまでグラディオンあなたがウェブナイトになってくれて本当によかったわ何なんだこの前 エリアのないマジカルステーションではデリトロスゲートの中では移動できないョコえー、ってことはエリアが消えたらマジカルステーションも僕たちも消滅するなんだってふんついに揃ったグラディオンに関する全てのデータが。 私の邪気を注ぎ込むこちらケルメリオン A3 エリア探索完了 B4 エリアへ向かうボルトリオン C エリア探索完了 E1 エリアへ向かうすごいわケルベリオンとウルトリオンのおかげでどんどんマップができていくわ 葵ちゃんの母ちゃんだったんだ <laughs> 違うよ葵ちゃんのママの人格データをモデルにしてアリス川博士が作ったプログラムなんだよえどうしてアリス川博士はそんなことをそれはマジカルゲートの誕生のきっかけが葵だからですえどういうこと 一りぼっちになってしまった葵はいつも悲しみに沈んでいましたそれを見たアリス川博士は気づいたのです葵のような子供たちが世界中にはたくさんいるのだとそこで博士は世界中の子供たちが集まる場所マジカルゲートを作ることを決意したのですそして子供たちが安心して遊べるように子供たちを優しく見守る母親として葵のママをモデルにした 自立管理プログラムつまり私を作ったのですそうだったんだアリスガー博士は世界中の子供たちを笑顔にするためにマジカルゲートを作ったのかやっぱりすごいぜアリスガー博士はおじいちゃん 長やりました博士んデリトロスゲートの検索に成功しましたスクリーンに出してくれこれがデリトロスゲートこの中にケントたちが博士自立管理プログラムエンジェが起動しています 子供たちは無事ですそうかよかったデリトロスめまさかマジカルゲートの外に自らゲートを作り上げその中に子供たちを閉じ込めるとは博士エンジ児が起動しているのであれば一緒にいる子供たちの位置を特定できるかもしれませんうん早速作業に入ってくれたまえはい、はい、待っていろゲントカイト父さんが必ず助け出すからな 帰ろう元の世界へああデリトロスのやつをぶっ倒して家族や友達が待っているダイバーランドへええ私も戦いますエンジェ今まで私は皆さんの戦いを見守ることしかできませんでしたですが自由の身となった今私はマジカルゲートの管理プログラムとしてデリトロスと戦わなければなりませんありがとうエンジェあっ なんだ完成したんだデリトロスゲートのマップがこれがデリトロスゲートの本当の姿なんか変なとこだなどこどこにあるのデリトロス城はなんてことどうしたんだ葵ちゃん デリトロスゲートはデリトロスゲートの正体はデリトロス城よなんだってデリトロスゲートそのものがデリトロス城だったんだ最初から僕たちはデリトロス城の中にいたんだあ行きましょう今なら私の力でマジカルステーションを動かすことができますよし行こうぜみんな デリトロス城へ、エネルギー充填完了自動航行システムセットマジカルステーション に準備してあななんだ強力なパルスが張り巡らされてるデリトロスの罠だわアオちゃんスピードアップして一気に突破するんだ エリトロスのところまでもう少しなのにこのままじゃなんかクモの巣みたいクモもしかして葵ちゃんトンネルをサーチしてはいあトンネルが二重構造になっているやっぱりそうか葵ちゃん外側のトンネルへ行くんだ ってるんだクモの巣だよクモの巣クモは巣に2種類の糸を張るんだ一つは餌を捕らえるための糸もう一つは自分が歩くための糸自分が使う糸の方は触ってもくっつかないんだデリトロス城も同じで自分たちが使う道は別にあってそこには罠が仕掛けられていないんだ 形が似てるからもしかしてって思ったんだけどそうだったのかカイト君がヒントをくれたおかげさみんな到着するわデリトロス城の中心部よここがデリトロス城の中心み見てみろケントあれは 一体なんだな、だろうあそこにデリトロスがいるのか敵接近大変すごい火事よよし俺とグラディオンで突破口を開くみんなはマジカルステーションを守ってくれああウェブダイブグラディオン ランマグナム行くぞグラディオンこのまま一気に突入だ分かったウェブダイブガリュウウェブダイブドラグオンウェブダイブダイタリオン ーションには指一本触れさせねえブラックホールキャノンシャイニングボルトプライム7やはり来たか結城健人もう元の世界へ戻るためには私を倒すしかないしかし お前がダイバーランドの地を踏むことは永久にないなぜならお前はここで死ぬのだからな 口はどこにも入り口がないぞ上だケント上あそこが城の門だあれが門行くぞそうだったこの門はシールドで守られているんだシールドなんか グランブレードで叩き切ってやるグランブレードグランブレードでもダメだなんて やったなこれで全部のようだなグラディオンをきっどうやったらシールドを破ることができるんだケント私に考えがあるここは私に任せてくれ分かったグラディオンケルベリオン力を貸してくれカッターモードだおう エリジェンスケイイオンアタックモードグラディオンカッターモードっこだスパイラルカッターウェブソルジャーシールドを張っていたのはこいつかオルトリオン ウチオリオンアタックモードクラディオンドリルモードジャイアントドリやったぜグラディオン ここは城内に入ったようだなでもどうして知っていたんだグラディオンは門の仕掛けを初めて来たはずなのに <laughs> できた ついにできたぞ覚悟するがいい結城健人これぞ我が分身にしてお前を滅ぼす究極のウェブナイト私のグラディオンだ 上のドるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさどんな夢もきっとすべて信じることから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 デリトロス城に侵入したよみがえったデリトロスモンスターを蹴散らし決戦に挑むその時俺たちの前に最強最悪のウェブナイトが今明かされるリュートの目的バカなリュートとグラディオンが仲間そんなの嘘だ次回電脳冒険記ウェブダイバー誕生悪のウェブナイトにラッ